ایک اور چیز ہے میں انسائٹ یہ جو ہم اب کریں نا یہ لیٹر والا یہ ذرا ہفتہ پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا ساری ساری دنیا کے اندر چلا گیا چائنیز ایشو کی ہے ساتھ اب پبلک کے پریشر سے یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے اس کے یعنی وہ برانڈیڈ ہو فور لائف لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا نا میر جعفر اور میر صاحب دیکھو آپ کو لوگوں کو سکون فیل کر رہے ہیں لوگ بہت آگے جا رہے ہیں مائنڈ آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیل کر رہے ہیں